Chamei uma galera pra vir pra cá hoje. E é logo hoje que eu tenho que terminar esse trabalho super legal, interessante. Droga. Até a Flávia vinha me trazer o irmão dela. Como é que é o nome? Lucas. Eu lembro que vocês ficaram. São poucas pessoas, né? Ana. Que foi? Quem é a gente toda, não? Tu sabe que eu tenho uma bosta de um trabalho pra terminar? Ai, deixa de ser chata. Eu não sou chata. I mean, the tequila.